Εδώ τα γενέθλια της Ιωάννας θα γιορτάσουμε 12 η ώρα νταν Χρόνια πολλά! Ευχήκανε! Κάνε φου! Κούκκις! Τώρα θα το φας. Κούκι σου λέω είναι. Αύριο το πρωί ξέρω εγώ. Εδώ για να το κοιτάζει. Όχι, έπεσε εκεί. Άμα, έχουμε χωρίσει και οι δύο, καλά θα είναι. Άμα. Έτσι να το βγάλουμε τότε έτσι. Εδώ κάναμε τα 21 γενέθλια τη Ιωάννας Κουλαξίδη. Και η κάμερα θα κλείσει κάπως έτσι. Άρεστε και οι δύο. Αύριο δίνουμε. Καλή μα τύχη.